Kassenzettel kennt so ziemlich jeder. Nachdem man etwas eingekauft hat, bekommt man eine Quittung, auf der jeder Artikel, den man gekauft hat, genau festgehalten ist. Man bekommt ihn aber nicht nur im Supermarkt, sondern auch, wenn man Schuhe, Klamotten, einen Lottoschein, Winterreifen, Blumenschränke, Werkzeuglampen, eine Tankfüllung Benzin, Sessel, Briefmarken, Schrauben oder sonst etwas kauft. Praktisch immer, wenn man etwas kauft. Aber mit der Auflistung der Artikel ist es mittlerweile nicht mehr getan. Längst haben viele Unternehmen den Kassenzettel als mietfreie Werbefläche erkannt und hängen nach Einkaufssumme und ausgewiesener Mehrwertsteuer, Kassennummer, Quittungsnummer, Name des Kassierers, noch die Öffnungszeiten, die Internetadresse, Rabattcoupons und Gewinnspiele dran. Und wenn man mit Karte zahlt, kommt oft ein mindestens genauso langer Zettel hinzu. Schätzungen zufolge ist ein durchschnittlicher Kassenzettel in Deutschland bei mittlerweile 35 Zentimetern angelangt. Natürlich schwanken die Zahlen je nach der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Doch in den meisten Fällen wird der Kassenzettel kurz nach dem Ausdrucken wieder weggeschmissen. In Deutschland gibt es mehrere Millionen Geschäfte, eigentlich überall. Supermärkte, Kaufhäuser, Lottobütchen, Tankstellen, Blumenläden und so weiter. Und pro Tag kaufen zwischen 50 und 57 Millionen Kunden ein. Also 60 bis 75 Prozent aller Einwohner Deutschlands. Alle deutschen Kassenzettel eines einzigen Tages reichen demnach für eine direkte Verbindung von Köln bis nach Tokio und wieder zurück. Die Kassenzettel eines Jahres wiegen zusammen so viel wie zwei Pariser Eiffeltürme. Jedes Jahr, nur für die Kassenzettel in Deutschland, muss man dafür eine Waldfläche roden, die so groß ist wie Paris. Das sind über 52.000 Tonnen Holz. So viel wog übrigens auch die Titanic. Der Wasserverbrauch bei der Papierherstellung für die deutschen Kassenzettel entspricht dem einer Großstadt mit über 111.000 Einwohnern, zum Beispiel Koblenz. Beim Herstellen von Kassenzettelrollen braucht man natürlich auch noch Strom, und zwar ebenfalls so viel, wie auch Koblenz im Jahr verbraucht. Für die meisten Kassenzettel braucht es noch eine Zutat, Chemikalien genauer Bisphenol A. Denn sie werden nicht mit Tinte, sondern im Thermodruckverfahren bedruckt. Dazu erhitzt ein Laser die zu bedruckenden Stellen und der auf das Papier aufgetragene Film Bisphenol A färbt sich an dieser Stelle dann schwarz. Da diese Chemikalie als Film auf dem Papier liegt, hat man unmittelbaren Kontakt zu ihr, sobald man den Kassenzettel berührt. Und in weniger als einer Sekunde wird sie von der Haut aufgenommen und gelangt in den Stoffwechsel des Körpers. Bisphenol A ist zwar nicht tödlich, aber als gesundheitsschädlich eingestuft. Genauer gesagt ist es ein hormonaktiver Stoff, der im Körper wie weibliches Östrogen reagiert. Die Firmen sagen zwar immer, dass die Menge zu gering ist, um schädlich zu wirken, doch Kassenzettel werden, da sie ja aus Papier sind, gerne in die Recyclingtonne geworfen. Beim Recyceln allerdings kann das Bisphenol A nicht herausgefiltert werden. Das beim Recyceln benutzte Wasser gelangt im Endeffekt wieder in unseren Haushalt, wo wir dann erneut Kontakt mit der Chemikalie haben. Und auch mit dem recycelten Papier gelangt es zu uns zurück. Trotz alledem brauchen manche Leute die Kassenzettel, zum Beispiel um sich einen Überblick über die eigenen Ausgaben zu verschaffen. Und spätestens, wenn man etwas umtauschen will, kommt man meist nicht mehr um ihn herum. Zum Glück gibt es mittlerweile alternative Konzepte zum Papierbon. So zum Beispiel der e bong den man nach dem Einkauf einfach per Mail zugesandt bekommt und den man ausdrucken kann, wenn es denn sein muss. Wobei, wer will in Zeiten von Google, NSA und Vorratsdatenspeicherung schon, dass seine Einkäufe digital registriert werden? Wir sollten das Konzept des Kassenzettels also noch einmal überdenken. Und wer weiß, vielleicht ist deine Idee genau die richtige bis dahin sagt Nein zum Kassenzettel.